वेलकम बैक तो अब जो आप लोग आ गए हो तो आपको एक सरप्राइज़ दे देता हूँ बिकॉज मैंने इसको बचा के रखा था मैंने कहा पहले सेशन में नहीं बताऊँगा नहीं तो लोग इसके लालच में आएंगे जो भी मेरे सारे जो सेशंस कंप्लीट करेंगे ना ये जो सीरीज़ है पूरी की पूरी जो भी इसको कंप्लीट करेगा उसको इस सीरीज़ के एंड में एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर मेरे साइन होंगे और लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उसमें लिखा होगा इस सेशन का नाम जो आपने अटेंड किया है तो आप अपने रेज्यूम में लगा सकते हैं अपने बॉस को दिखा सकते हैं and there is a strong possibility आपका बॉस मेरा फ़ैन होगा ही होगा तो हम्म, मतलब हो जाएगा काम आपका मजा हो जाएगा अगर हमको अपनी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं सर एक तो जो लास्ट सेशन से जो सीखा वही फैमिली में सबके प्रॉब्लम होती है पापा बोलते रहते हैं तो घर जाके पहले तो मैंने मम्मी को ये बोला मैंने कहा बदल सकती हो क्या कह रही नहीं बदले तो जाएंगे तो फिर छोड़ो जो बोल रहे हो उनको बोलने दो आपने सोच पे कंट्रोल करो ज़्यादा बोलो तो नीचे चले जाओ तो आपके घर में मतलब ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश है <laughs> बड़ा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये ये प्रिविलेज नहीं है यानी एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए क्या सजेशन है कहाँ जाए वो उनकी घर के बाहर थोड़ा टहला है क्या भी टहल के आ रही हूँ पापा दो मिनट रुको तक वापस आती पापा शांत हो जाते तब तक तो वो भूल ही जाते हैं भूल जाते हैं you want to share all this things on the camera right हाँ, हाँ ठीक है मम्मी को दिखाऊंगी शायद पापा शायद थोड़े से हाँ शायद पापा फिर तो ऐसा ना हो और गुस्सा आ जाए उनको हाँ जब भी कुछ नेगेटिव होता है या कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती दिमाग में तो मतलब कुछ सेकंड बाद तो नहीं कहूँगी कुछ मिनट बाद या आधे घंटे बाद कुछ मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसका पॉजिटिव सोचती हूँ हम्म। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस बात को यहीं खत्म कर देखते हैं आगे क्या होगा please have a seat let's get big hand for अब ये पॉजिटिव क्या है हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना नेगेटिव से बचाना एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना दैट इज रियल पॉजिटिव कुछ भी आपके साथ में हुआ लाइटली लो उनका नेचर ऐसा है लाइटली लो किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना पॉजिटिव मतलब क्या हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है जज कर दिया थप्पा लगा दिया उसके ऊपर ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है हमने क्या किया ठप्पा लगा दिया अब जैसे उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी हमारी वॉट नहीं लगेगी once you take things lightly that is real positive फिर क्या है आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है जज करने की जरूरत ही नहीं अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं and the moment you behave like this तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं मेरे हिसाब से जब भी हम जो भी हम सोचते हैं उसमें से मैक्सिमम वो होता है जो हमारे काम का ही नहीं होता अपने आप को अगर हम थोड़ा सा इसमें अवेयर हो जाए कि अपनी ओवर थिंकिंग को हम रोक सकें और फिर सोचें कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है let's give big hand for it हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं then there is a strong possibility हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अगर हम अवेयर ही नहीं है तो तो फंस जाएंगे तब there is no possibility of giving your thoughts a new direction सब मानते हैं इस बात को ये और नो ये और नो प्रैक्टिकली देखें कैसे जैसे कुछ अच्छा सोचते हैं पहले अच्छा क्या लगता है आई होप कि एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं अच्छा लगता है फ्रेगरेंस ऑफ अ रोज़ कैसी फीलिंग हो रही है अंदर से अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले और अब आप उसकी जो भी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो देखो कितनी अच्छी फीलिंग होगी ये थॉट्स हैं पहले सबसे पहले हमको ये समझना है वॉट इज द थॉट जब तक ये नहीं समझ आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही हो गया बातें हो गई लोग बातें करते हैं just be aware of your thinking aware of your thought aware of your mind nobody knows what a mind is बस बातें करते हैं और उन बातों की वजह से क्या होता है सब थियोरटिकल हो जाता है आप बैठे रहोगे घंटों तक आप कहोगे यार हाँ माइंड कंट्रोल हो गया अरे नहीं हुआ हो गया नहीं हुआ ऐसे ही होता है क्यों क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं we don't know what mind is what thought is तो थॉट्स क्या है इसको ध्यान से समझ लेना ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं वो थॉट्स है और थॉट और थिंकिंग के बीच के भी फर्क को समझ लेते हैं फिर ओवर थिंकिंग पे आएंगे because thought is not a problem thinking is not a problem overthinking is a problem that too if that overthinking is out of control if it's under control then overthinking is also not a problem जैसे कोई डिस्कवरी आपको करनी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा ना तो क्या वो प्रॉब्लम है वो तो आपका काम है उसमें क्या दिक्कत है उसके बिना आप डिस्कवरी कैसे करोगे ठीक है थॉट क्या है जैसे मैंने बोला रोज तो ये जो बोलना है रोज इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो सब आ रहा है ये थॉट है थिंकिंग क्या है जैसे एक है one step at a time ये मैंने एक स्टेप लिया बस यहां पर रुक गया इसको वॉकिंग कहेंगे लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप आगे लेता रहूं तो नाउ इट इज वॉकिंग यानी कि रोज ये क्या है is it thinking is just a thought but इस रोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है हो सकता है कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है किसी को वैलेंटाइन डे पे आपने दिया था उसने थप्पड़ मारा था डेवर अगर वो सब एक एक करके प्ले होने लग जाए तो अब उसको क्या कहेंगे थिंकिंग तो thought is not a problem thinking is not a problem even overthinking under control if you are aware of what you are thinking consciously अपनी मर्जी से सोच रहे हो that is also not a problem सोचते रहो कुछ भी if you are not even aware of what your thinking is और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर that is a problem because अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर so now comes the question what is awareness of our thinking awareness of our thought what is that क्या यह बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना बहुत आसान है कुछ भी नहीं है अभी देखो प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज़ को सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो देखो एक मिनट के लिए आराम से बी एब्सोल्युटली स्टिल आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो किया ऑब्जर्व क्या हुआ क्या ऑब्जर्व थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में तो क्या ओवर थिंकिंग चल रही थी बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या थॉट मतलब क्या कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कच्चर कच्चर अपने अंदर लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी फॉर श्योर sure. जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये यस नो आंख खुली रखूं या बंद करूं तो इस तरह से हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं बट ये जो बोल रहे हैं वो क्या है thoughts this is awareness of thoughts ये आप कब कर सकते हो कहां कर सकते हो इसके लिए क्या करने की जरूरत है क्या आंख बंद करने की जरूरत है कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में क्या करने की जरूरत है कुछ भी नहीं जी कहीं भी बैठे हो चाहे अपने घर में हो चाहे बाहर हो चाहे मेट्रो में हो चाहे कहीं पर भी हो आराम से देखो कि मैं देखता हूँ अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रही हूँ दिन में शुरू में अगर पाँच दस बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मज़ा आने लग जाएगा फिर एक नई हैबिट पड़ेगी आज है अवेयर ना रहने की हैबिट खोए रहने की हैबिट इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट फिर कैसी हैबिट पड़ेगी यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है पूरी बॉडी में सेंसेशन हो रही है हमें नहीं पता होता है देखो कभी लोगों को लोगों को क्या देखना है अपने आप को देखो रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं हम we are not even aware of what we are saying to our self अरे खुद को छोड़ो लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं <laughs> अभी मैं एक वेडिंग uh, में गया हुआ था तो एक बंदा आया मतलब बंदा क्या मतलब एक बंदा ही बोलूँ हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं बंदा <laughs> बोलने लायक था नहीं वो वो आया आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया oh I I come from U S I got two kids वो स्टडिंग देर ये वो वो ये सारा उसने बोल दिया मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया मैं किसी ने पूछा था तेरे क्या भाई people are not aware of what देर से कुछ भी बोल रहे हैं बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ देखा है ना ऐसे लोगों को हाँ तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो उतना ही बोलो जितना जरूरी है तो कमाल हो जाएगा if you want to be alive in every single moment of your life completely alive just be aware of आप क्या बोल रहे हो धीरे धीरे बोलना बहुत कम हो जाएगा आप बोलिए sir since you talked about being aware according to me what I do is I right uh, in order to be aware of what I've been overthinking about. I, I write poetry so that you know it leads, it, it just lets out. Or some people use music, or they can dance. Or so that's how you channelize it instead of escaping it, like going for a movie and not trying to find something out of it. Excellent let's get big hand for us एक इन्होंने बोला लिखो लिखने से क्या होता है कभी सोचा है देखो एक है थिंकिंग जिसमें कि डिसऑर्डर है कोई ऑर्डर नहीं है रैंडमली कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया कभी यहां से वहां पहुंच गए फिर वहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां रैंडम हो गया ना थिंकिंग अगर एक ऑर्डर में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी ऑर्डर में कैसे आएगी वन इज राइटिंग लिख दो तो क्या होगा थिंकिंग में एक ऑर्डर क्रिएट होने लग जाएगा यानी जब भी हम अंदर पजल्ड है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक पेपर लिया उसके बीच में एक लाइन खींची इसके क्या प्रोज हैं क्या कौन से क्या प्लस है क्या माइनस है माइंड बड़ी जल्दी क्लियर होता है लिखने से मतलब थिंकिंग में ऑर्डर आता चला जाता है तो यहां से आपको समझ आएगा कि थिंकिंग में ऑर्डर कितना जरूरी है लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन करके ये करके वो करके कि अपनी थिंकिंग को ही मारना चाह रहे हैं वो बेवकूफ़ों वाला तरीका है बल्कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो जानी चाहिए जो बड़ी कमाल की हो कि जो लोगों को सोचने में मानो दस साल लगे वो आप दस सेकेंड में सोच जाओ जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो वो आपके लिए सेकेंड्स का खेल हो वो तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग में एक ऑर्डर है तो ये ऑर्डर क्रिएट होता है लिखने से so this writing is a very good idea फिर आपने बोला म्यूजिक बड़ा कमाल का आइडिया है क्योंकि जो बातें बोलने में अच्छी नहीं लगती है या बोली नहीं जा सकती है वो म्यूजिक के थ्रू या तो कन्वे करी जा सकती है एक्सप्रेस करी जा सकती है या उसको फील किया जा सकता है म्यूज़िक जान डाल देता है वर्ड्स के अंदर चीनी मीठी होती है ये पता है आप लोगों को वर्ड्स में समझाओ हिंदी चीनी भाई भाई वाला चीनी नहीं लेना कहीं और मत निकल जाना मतलब चीनी शुगर कैसा होता है शुगर का टेस्ट किसी ऐसे को समझाओ जिसने चीनी को कभी टेस्ट ना किया हो नमक ही नमक खाया है उसने उसको समझाओ उस नमकीन आदमी को समझाओ मिठास क्या है सब उसके ऊपर से जाएगा तो आप क्या कर सकते हो आंख बंद करके वो जो चीनी की मिठास है उसको फील कर सकते हो और गा सकते हो तब भी समझ कुछ नहीं आएगा सामने वाले को लेकिन वो फील करेगा पास पहुंच गए अंदर एंगर है उसको एक्सप्रेस करना हो कैसे करोगे जिस पर्सन के ऊपर है उसको मार नहीं सकते पीट नहीं सकते कैसे करोगे गा दो अकेले में कमरा बंद करके लिख दो तो धीरे धीरे क्या होगा आपके जो इमोशंस अंदर दबे पड़े हैं पता नहीं कब से क्या क्या दबा पड़ा है वो सब निकल जाएगा बेशक लिख करके अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है तो लिख करके जो भी उसमें गाली गलोच ये वो सब कर दो उसके अंदर और आग लगा दो उस डायरी को बाद में कहा था कोई सबूत ही नहीं है ना नहीं तो डायरी किसी के हाथ लग गई तो <laughs> तो हो गया आपका काम क्योंकि उन्हीं के बारे में लिख रहे हो जो आपके अपने हैं अपनों से ही तो प्रॉब्लम होती है गैर से किसको प्रॉब्लम होती है जी हमें तो अपनों ने लूटा गैर क्या बात बोल दी जी देख रहे हो शायरी की पावर अब ये बात अगर इनको नॉर्मली बोलनी होती तो कितने वर्ड्स यूज करने पड़ते अब जैसे किसी की तारीफ करनी है you are in love with a person उसकी तारीफ करनी है कैसे करोगे वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं लेकिन फिर भी तारीफ तो करनी ही है तारीफ को अगर करना ही हो और अगर आपको एक्सप्लेन करना ही हो कि भाई एक वर्ड के अंदर अंदर तो क्या है आफरीन आफरीन है <laughs> तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वर्ड्स में जो मैं फील कर रहा हूँ उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता पर इसी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गा दो एक बार गला थोड़ा बड़े सिंगर्स की यही पहचान होती है उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरीन आफरीन आफरीन आफरीन तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरीन आफरीन आफरीन आफरीन उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं मेरा दिल रखने के लिए तालियां बजा रहे हो चलिए जी wish you all the very best see you on the coming Saturday तब तक के लिए शब्बा खैर क्या बोलते हैं होता है ना हाँ जो भी है फिर मिलेंगे हाँ ये अच्छा है प्यार के फिर मिलेंगे अरे अरे अरे हम्म। आना एक मिनट आना माइक देना जरा भाई साहब को यहाँ आकर के बोलो तब कुछ मजा आएगा हाँ मेरी तरफ से ये बोल रहे हैं कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना पिटवा पकड़ सकता हूँ आपको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कुछ फीलिंग्स तो अंदर ट्रिगर नहीं होती हाथ आप में तो नहीं हो रही मेरे में तो होती है हाँ बोलो भाई हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते सही ठीक है ठीक है जी सी जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं फिजिकली तो क्या होता है उसके बाद में फिजिकली भी मेंटली भी रेस्ट करने का मन नहीं करता है हमारा मन नहीं करता है वहां पर पड़ जाओ घास पे जाकर के लेट जाओ ये कुत्ता चाट भी रहा होता है तो इतना आलस आता है कि कौन हटाएगा इसको चाट ले किसी मजे ले ले कोई नहीं क्या होगा